امام مہدی کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادی سے انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے یعنی اہل بیت میں سے ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اس ان کا نام جو ہوگا میرے نام پر ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد یا احمد تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی امام المہدی کی مقام پہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو بھی فائز فرمائے گا پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ ہاشمی یا سید یا قریشی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوگا ضروری نہیں ہے کچھ ایسے ہاشمی اور سید لوگ ہیں انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم ہیں لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سید یا ہاشمی کلواتے ہیں نہیں تو یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کون ہوگا جب وہ ظاہر ہوں گے پھر ہی اس چیز کو کلیئر ہوگا تو نام ان کا محمد یا احمد ہو سکتا ہے اور جو ان کا سیکنڈ نیم ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے بعد میں کچھ بھی نام لگ سکتا ہے لیکن ان کے نام کا جو فرسٹ ہے فرسٹ نیم جس کو ہم کہتے ہیں محمد ہوگا اور جو ان کے والد کا نام ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام تھا عبداللہ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے والد کا نام عبداللہ ہو سکتا ہے لیکن جو احادیث ہیں ان میں کچھ چیزیں سمبولک بھی ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم عبد عبداللہ کر کے ساتھ میں اللہ کا نام کوئی بھی لگ سکتا ہے یعنی اللہ کا بندہ اللہ کا غلام عبداللہ عبدالحی عبدالقیوم عبدالغنی عبدالکریم اس طرح سے ہم ایکسپیکٹیشن رکھ سکتے ہیں جب وہ ایکچوئل میں آئیں گے تو وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کون ہوں گے ہاں یہ ہے کہ ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ وہ شاید کوئی دیندار آدمی ہوں گے ضرور ہوں گے لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی مسجد کے امام ہوں ہو سکتا ہے کہ دیکھیں محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ بابائے قوم ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا جب انگلینڈ میں تھے وہ اور انگلش میں ان سے بات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگریزی میں گفتگو فرمائی تو انہوں نے یہ کہا کہ میں جو ہے نا وہ بایوس ہوں ہندوستان کے حالات سے تو وہ چھوڑ چھاڑ کے انگلینڈ میں چلے گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے جو گفتگو فرمائی وہ اس طرح سے تھی کہ یہ کام تم نہیں کر رہے ہم کروا رہے ہیں جو پاکستان بننے والا کام ہے مدینہ ثانی بننے والا کام ہے یہ محمد علی جناح سے کہاں ہونا تھا سات سال میں ان کو تو دین کا بھی صحیح طرح سے علم نہیں تھا دین کا بھی صحیح علم ان کو نہیں تھا وہ اس طرح کے مسلمان بھی نہیں تھے جیسے میں اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ ایک دنیا دار لوگ جن کو جو ان کو ہم سمجھتے ہیں وہ تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لے لیا تو اسی طرح امام المہدی بھی ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ داڑھی امامہ ہوگا ہو سکتا ہے ہو ہو سکتا ہے نہ بھی ہو اللہ کا دین سب کے لیے ہے اگر کوئی گناہ گار ہے اس کے لیے بھی ہے کلین شیو ہے اس کے لیے بھی ہے اگر کوئی حکومت میں بیٹھا ہے اس کے لیے بھی ہے اگر کوئی فقیر ہے اس کے لیے بھی ہے سب کے لیے ہے دین تو ہو سکتا ہے وہ کوئی لیڈر ہو کوئی فوجی قیادت ہو کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے تو جب وقت آئے گا تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے تو اس کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ آرین الحق کا حق کہوں ورزک وارین الباطلا باطل ہوں ور ذکن اے اللہ حق کو حق کر کے دکھا اس کی پیروی کی توفیق فرما باطل کو باطل کر کے دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق فرما